Обвунде башмая, нет кардо шмох, тей тей мал кутах, نخوی تویا اف بهاد حولن لخمت سون کنن یومان بکلند خو بین وقت هین ای کنه لخایو بین ولا تخلن لنسیونا الا پتسن من بیشا متود لخی ماو کتا و Lahalan Naomi. Amém. Abvum de Bashmaya, Netkadosh Moch, Teitei Malkutach, Nechhoit Viana Haikana de Bashmaya Bahar. حبلن لحمات سمكنان يومان واشبوكلان خوبين وقتهين هاي كان دفخنان شوخن لخيبين ولا تخلن لنسيونا إلا باتسن من بيشا متود لخي موكوتا وحيلا وتشبوكتا لهلن نومي أمين Bashmaya, nit kado shmoch, teite maukutach, nechuit viana haikana, de Bashmaya af bahar, havlan lachmat sunkanan yomana, wash boklan chaubein wachtahein, haikana dafchanan shwachan lachaubein. Wela tachlan lenisuna, ela patsan min bisha, מתו דלכם מלכותה, והילה ותשבוכתה. Lahalan Naomi. Amém. Abvum de Bashmaya, Nitkadosh Moch, Teitei Malkutach, Nechvoit Viana Haikana de Bashmaya Bahar. حبلن لحمات سمكنان يومانا واشبقلان خوبين وقتهين عيكنا دفخنان شوخن لخيوبين ولا تخلن لنسيونا إلا باتسان من بيشا متود لخيم موقتا وحيلا وتشبوكتا لهلن نومي أمين Elbersmeier, net ka te kader schmach, teitei maukutach, nech fuit viana haikana, de basmaya af bahar, havlan lachma tsunkanan yomana, wash boklan chaubein wachtahein, haikana dafchanan shuachan lachayubein, wela tachlan lenisuna, ela patsan minbisha, מתו דלכם מלכותה, והילה ותשבוכתה. Lahalan Naumim. Amém. Abvum de Bashmaya, Netkadosh Moch, Teitei Malkutach, Nechoi Viana Haikana de Bashmaya Afbahar. حبلان لحمات سمكنان يومان واشبقلان خوبين وقتهين هاي كان دفخنان شوخن لخيبين ولا تخلان لنسيونا إلا باتسان من بيشا متود لخي موقتا وحيلا وتشبوكتا لهلان نومي أمين bash maja Nit ka do shmoh Tej tej mau kutah Nechhuit vjena hajkana Dë bashmaja af bahar Havlën lachmat sun kanan jomana Wash buklan khawbein waqtahin Hajkana daf khannan shwakhan lakhayubein Wila takhlan lenisuna Ila patsan min bisha Metod ilakhe maukuta Wahayla watesh bukta Lalan Naomi. Amém. Abvum de Bashmaya, Netkadosh Moch, Teitei Malkutach, Nechvoit Viana Haikana de Bashmaya Afbahar. حبلن لحمات سمكنان يومان واشبقلان خوبين وقتهين عيكن دفخنان شوخن لخيبين ولا تخلن لنسيونا إلا باتسن من بيشا متود لخي موقتا وحيلا وتشبوكتا لهلن نومي أمين Wunderbaschmeier, net kados schmach, teitei malkutach, nechoit viana haikana, de bashmaya af bahar, havlan lachmat sunkanan yomana, wash boklan chaubein wachtahein, haikana davchanan shwachan lachayubein, wela tachlan lenisuna, ela patsan minbisha, מתור דלחם מלכותה, והילה ותשבוכתה. Lahalan Naomi. Amém. Abvum de Bashmaya, Netkadosh Shmoch, Teitei Malkutach, Nechvoit Viana Haikana de Bashmaya Afbahar. حبلان لحمات سمكنان يومانا واشبوكلان حوبين وقتهين عي كان دفخنان شوخن لحيوبين ولا تخلان لنسيونا إلا باتسان من بيشا מתוד לכם מלכותה, וחילה ותשבוכתה, להלן נעמי, אמן. Abvum de bashmaja, nit ka do shmoh, teitei mau kutach, nechuit viana haikana de bashmaja af bahar, havlan lachmat sunkanan yomana, wash boklan chaubein wachtahein, haikana dafchanan shwachan lachayubein. Wela tachlan lenisuna, ela patsan minbisha, מתו דלכם מלכותה, והילה ותשבוכתה. Lahalan Naumim. Amém. Abvum de Bashmaya, Nitkadosh Moch, Teitei Malkutach, Nechweit Viana Haikana de Bashmaya Bahar. حبلن لحمات سمكنان يومان واشبوكلان خوبين وقتهين عيكن دفخنان شوخن لخيوبين ولا تخلن لنسيونا إلا باتسن من بيشا متود لخي موقتا وحيلا وتشبوكتا لهلن نومي أمين Abwum de Bashmeier, net kadosh shmoch, teitei malkutach, nechoit vianach haikana de Bashmeier af bahar, havlan lachmat sunkanan yomana, wash boklan chaubein wachtahein, haikana daf hanan shwachan lachayubein. Wela tachlan lenisuna, ela patsan minbisha, מתור דלחם מלכותה, והילה ותשבוכתה. Lahalan Naomi. Amém. Abvum de Bashmaya, Netkadosh Moch, Teitei Malkutach, Nechweit Viana Haikana de Bashmaya Af Bahar. حبلان لحمات سنكنان يومان واش بقلان خاوبين وقتهين عي كان دفخنان شوخن لخاوبين ولا تخلان لنسيونا إلا باتسان من بيشا מתוד לכם מלכותה, וחיילה ותשבוכתה, להלן נעמי, אמן. Abwunde bashmaya net ka do shmoh, tejtej malkutach, nechhuit na hajkana de bashmaya v bahar, havlen lachmat sunkana jomana, wash boklan chaubein wachtahein, hajkana davchanan shwachan lachayubein. Wela tachlan lenisuna, ela patsan min bisha, metod lachem malkuta, wa te buhta, Lalan Naomi. Amém. Abvum de Bashmaya, Netkadosh Moch, Teitei Malkutach, Nechoi Viana Haikana de Bashmaya Bahar. حبلن لحمات سمكنان يومان واشبقلان خوبين وقتهين اي كان دفخنان شوخن لخيوبين ولا تخلن لنسيونا إلا باتسان من بيشا متود لخي موقتا وحيلا وتشبوكتا لهلن نومي أمين Abvum de bashmaja Net ka të shmoh Te te mau kutah Nekhuit vjana hajkana De bashmaja af bahar Havlan lahmat sunkanan jomana Wash boklan haubein wachtahein Hajkana daf khanan shwakhan lahayubein Wela tahlan lenisuna Ela patsan min bisha Metod lahem mau kutah وحلاوة شبوكتا Lahalan Naomi. Amém. Abvum de Bashmaya, Netkados Shmoch, Teitei Malkutach, Nechweit Viana Haikana de Bashmaya Bahar. Bahar, Havlan Lachmat Sunkanan Yomana, Washboklan Chaubein Wachtahein, Haikana Daf Hanan Shwachan Lachayubein, Wela Tachlan Lenisuna, Ela Patsan Mimbisha, Methode Lachem Malkuta, Wahaila Wateshburta, להלן נעמי, אמן. Abvum de Bashmaya, Netkadosh Shmoch, Teitei Malkutach, Abvum de bashmaja, nit ka do shmoh, tejtej mau kutah, نخويت بيانا خايكانا دباشمايا في بحر حبلن لحمة سنكنان يومانا واش بقلان خوبين وقتهين عيكانا دفخنان شوخن لخيبين ولا تخلن لنسيونا إلا باتسان من بيشا متود لخي موقتا وحيلا وتشبوكتا Lahalan Naomi. Amém. Abvum de Bashmaya, Nitkadosh Moch, Teitei Malkutach, Nechfoit Viana Haikana de Bashmaya Bahar. حبلن لحمات سمكنان يومان واشبقلان خوبين وقتهين عي كان دفخنان شوخن لخيبين ولا تخلن لنسيونا إلا باتسان من بيشا متود لخي موقتا وحيلا وتشبوكتا لهلن نومي أمين a bhúm de baismaier, Nid cádas semach, Téité mágutach, Nech chuid bhíon nach chaicana de basmai af bahar. Havlan lachmad sunkanan yomana, Wash boklan chaubein wachtahain, Haikana davchanan shuachan lachaubein. Wela tachlan lenisuna, Ela patsan min bisha, Metod ilachem maukuta, Wahaila watesh bukta. Lahalan Naumim. Amém. Abvum de Bashmaya, Nitkadosh Moch, Teite Malkutach, Nechoit Viana Haikana de Bashmaya Bahar. حبلن لحمات سمكنان يومانا واشبقلان خوبين وقتهين عيكنا دفخنان شوخن لخيوبين ولا تخلن لنسيونا إلا باتسن من بيشا متود لخي موقتا وحيلا وتشبورتا لهلن نومي أمين вунде башмая, нетка до шмох, тейте малкутах, нехуи цвена хайкана, дбашмая в бахар, хавлан лахмат сунканан йомана, ваш буклан хавбейн вахтахейн, айкана давханан швахан лахайбейн. Вела тахлан ленисюна, ела пацан минбиша, מתו דלחם מלכותה, והילה ותשבוכתה. Lahalan Naomi. Amém. Abvum de Bashmaya, Netkadosh Moch, Teitei Malkutach, Nechoi Viana Haikana de Bashmaya Afbahar. حبلان لحمات سمكنان يومانا واشبقلان خاوبين وقتهين عي كان دفخنان شوخن لخاوبين ولا تخلان لنسيونا إلا باتسان من بيشا متود لخي موقتا وحيلا وتشبوكتا لهلان نومي أمين Abvunde bashmaja, net ka do shmoh, tejtej mal kutah, nechhuit vjena hajkana d bashmaja af bahar, havlan lahmat sunkanan yomana, wash boklan haubein wachtahein, hajkana dafhanan shwachan lahayubein. Vela tahlan lenisuna, ela patsan min bisha, metod lahem malkuta, wahaila watesh bukta, lahalan naumin. Amém. Abvum de Bashmaya, Netkadosh Moch, Teitei Malkutach, Nechweit Viana Haikana de Bashmaya Bahar. حبلن لحمات سمكنان يومان واشبوكلان خوبين وقتهين عيكن دفخنان شوخن لخيبين ولا تخلن لنسيونا إلا باتسن من بيشا متود لخيم موقتا وحيلا وتشبوكتا لعلن نومي أمين נעמי, אמן. Abvum de Bashmaya, Nitkado Shmoch, Teite Malkutach, Nechwit Vianach Haikana, de Bashmaya af Bahar. Havalan lachmat sunkanan yomana. Wash boklan chaubein wachtahein. Aikana daf chanan shuachan lachayubein. Wela tachlan lenisuna. Ela patsan min bisha. Methode lachem malkuta. Wahaila watesh burta. Lahalan Naomi. Amém. Abvum de Bashmaya, Nitkadosh Shmoch, Teitei Malkutach, Nechweit Viana Haikana de Bashmaya Bahar. חבלן לחמה צונקנן יומן, ושבוקלן חרבין וחתהין, עיקן דבחנן שווחן לחרבין. ולא תחלן לניסיונה, אלא פצן מן בישה, ותורד לכם מלכותה, והילה ותשבוכתה, להלן נעמי, אמן. Abvum de bashmaja, nit ka do shmoh, tejtej mal kutah, نخویت بیا نخای اف بهار حولن لخمت سون کنن یومانه واش بکلن خو بین وقت هین ای کنه خنن شوخن لخایو بین ویلا تخلن لنسیونا ایلا پتسن من بیشا متود لخی ماو و حیلا و تشبوکتا Lalan Naomi. Amém. Abvum de Bashmaya, Nitkadosh Moch, Teitei Malkutach, Nechweit Viana Haikana de Bashmaya Bahar. حبلن لحمات سمكنان يومان واشبقلان خوبين وقتهين عي كان دفخنان شوخن لخيبين ولا تخلن لنسيونا إلا باتسان من بيشا متود لخي موقتا وحيلا وتشبوكتا لعلن نومي أمين אמן. Abvum de Bashmaya, Nitkado Shmoch, Teite Malkutach, Nechwit Vianach Haikana, de Bashmaya af Bahar. Havalan lachmat sunkanan yomana. Wash boklan chaubein wachtahein. Aikana daf chanan shuachan lachayubein. Wela tachlan lenisuna. Ela patsan min bisha. metode lachem malkuta, wahaila wateshburta, Lahalan Naomi. Amém. Abvum de Bashmaya, Netkadosh Moch, Teite Malkutach, Nechweit Viana Haikana de Bashmaya Bahar. havelan lachmat sunkanan yoman wash boklan khaubein wachtahein ay kanada khanan shwachan lachaubein wela tachlan lenisuna ela patsan min bisha metod lachem malkuta wahaila wateshburta lahalan naumi amen Kunde bashmaja Net ka do shmoh Tejtej mauku tah Nehvojit vjena hajkana Dë bashmaja af bahar Havlën lahmat sun kanan jomana Wash buklan haubein wachtahein Hajkana daf khanan shuakhan lahayubein Wela tahlan lenisuna Ela patsan min bisha Metod lahem maukuta Wahayla watesh bukta Lahalan Naumim. Amém. Abvum de Bashmaya, Nitkadosh Moch, Teitei Malkutach, Nechfoit Viana Haikana de Bashmaya Bahar. حبلن لحمة سمكنان يومان واشبكلان خوبين وقتهين أي كان دفخنان شوخن لخيبين ولا تخلن لنسيونا إلا باتسن من بيشا متود لخي موكتا وحيلا وتشبوكتا لهلن نومي أمين להלן נעמי, אמן. Abvum de Bashmaya, Netkado Shmoch, Teitei Malkutach, Nechfuit Vianach Haikana, de Bashmaya af Bahar. Havlan lachmat sunkanan yomana. Wash boklan chaubein wachtahein. Haikana daf chanan shwachan lachayubein. Wela tachlan lenisuna. Ela patsan min bisha. Methode lachem malkuta. Wahaila watesh burta. Lahalan Naomi. Amém. Abvum de Bashmaya, Nitkadosh Moch, Teitei Malkutach, Nechweit Viana Haikana de Bashmaya bahar. حبلن لحمات سمكنان يومانا واشبقلان خوبين وقتهين عيكنا دفخنان شوخن لخيوبين ولا تخلن لنسيونا إلا باتسن من بيشا متود لخيم موقتا وحيلا وتشبوكتا لهلن نومي أمين Ebersmeier, net kader schmach, teite mau kutach, نخويت بيانا خايكانا دباشمايا في بحر حبلن لحمة سنكنان يومانا واش بوكلان خوبين وقتهين عيكانا دفخنان شوخن لخيوبين ولا تخلن لنسيونا إلا باتسان من بيشا متود لخي موقتا وحيلا وتشبوكتا Lahalan Naumim. Amém. Abvum de Bashmaya, Netkadosh Shmoch, Teitei Malkutach, Nechhoit Viana Haikana de Bashmaya Afbahar. af Bahar, Havlan Lachmat Sunkanan Yomana, Washboklan Chaubein Wachtahein, Haikana Daf Chanan Shwachan Lachayubein, Wela Tachlan Lenisuna, Ela Patsan Mimbisha, Metode Lachem Malkuta, Wahaila Wateshburta, להלן נעמי, אמן. Abvum Aschmeier, net kader schmach, teite maukutach, nechhuit wir nach Haikana, de Bashmaya af Bahad, Havlan lachmat sunkanan yomana, Washboklan chaubein wachtahein, Haikana dafchanan schwachan lachayubein, Wela tachlan lenisuna, ela patsan min bisha, מתו דלחם מלכותה, והילה ותשבוכתה. lalan naumi. Amém. Abvum de Bashmaya, Netkadosh Moch, Teitei Malkutach, Nechweit Viana Haikana de Bashmaya Afbahar. حبلن لحمات سمكنان يومان واش بوكلان خاوبين وقتهين هاي كان دفخنان شوخن لخاوبين ولا تخلن لنسيونا إلا باتسن من بيشا متود لخي موقتا وحيلا وتشبوكتا لهلن نومي أمين Silberschmeier, net kado shmoch, teitei malkutach, nechvoit vianach haikana, dbashmaya af bahar, havlan lachmat sunkanan yomana, wash boklan chaubein wachtahein, haikana dafchanan shwachan lachayubein. Wela tachlan lenisuna, ela patsan mimbisha, מתוד לכם מלכותה, והילה ותשבוכתה. Lahalan Naomi. Amém. Abvum de Bashmaya, Netkadosh Moch. Teitei Malkutach, Nechweit Viana Haikana, de Bashmaya bahad. حبلان لحمات سمكنان يومان واش بوكلان خاوبين وقتهين عي كان دفخنان شوخن لخاوبين ولا تخلان لنسونا إلا باتسان من بيشا מתוד לכם מלכותה, וחיילה ותשבוכתה, להלן נעמי, אמן. Ebersmeier, net kader schmach, teite maukutach, نخويت بيانا خايكانا دباشمايا في بحر حبلن لحمة سنكنان يومانا واش بقلان خوبين وقتهين عيكانا دفخنان شوخن لخايبين ولا تخلن لنسيونا إلا باتسان من بيشا متود لخي موقتا وحيلا وتشبوكتا Lalan Naomi. Amém. Abvum de Bashmaya, Netkadosh Moch, Teitei Malkutach, Nechweit Viana Haikana de Bashmaya Afbahar. havlan lahmat sunkanan yoman wash boklan khaubain waqtahin ay kanada khannan shwakhan khaubain wela takhlan lenisuna ela patsan min bisha metod lahem maukuta wa hala watesh bukta lahalan naumi amen Abwunde bashmaja, net ka do shmoch, te te mau kutach, nech poit vjena hajkana de bashmaja af bahar, havlen lachma sunkana jomana, wash boklan haubein wachtahein, hajkana daf hanan shwachan lachayubein. Wela tachlan lenisuna, ela patsan min bisha, metode lachem mau kuta, wahayla watesh bukta. Lahalan naumi. Amém. Abvum de Bashmaya, Netkato Shmoch, Teite Malkutach, Nechuit Viana Haikana de Bashmaya Afbahar. havelen lachmat sunkanan yoman wash boklan khaubein wachtahein ay kanada khannan shwakhan khaubein wela takhlan lenisuna ela patsan mimbisha metode lache malkuta wahala wateshburta lahalan naumi amen woende basmaia, net kada shmach, teitei malkutach, nechoit vianach haikana, de basmaia af bahar, havlan lachmat sunkanan yomana, wash boklan chaubein wachtahein, haikana dafchanan shwachan lachayubein. Wela tachlan lenisuna, ela patsan minbisha, מתוד לכם מלכותה, והילה ותשבוכתה. Lahalan Naumim. Amém. Abvum de Bashmaya, Nitkadosh Moch, Teitei Malkutach, Nechweit Viana Haikana de Bashmaya Bahar. حبلن لحمات سمكنان يومان واشبقلان خوبين وقتهين أي كان دفخنان شوخن لخيبين ولا تخلن لنسيونا إلا باتسان من بيشا لتود لخي موقتا وحيلا وتشبوكتا لهلن نومي أمين נעמי, אמן. Abvum de Bashmaya, Nitkadosh Shmoch, Teite Malkutach, Nechwit Vianach Haikana, de Bashmaya af Bahar. Havlan lachmat sunkanan yomana. Wash boklan chaubein wachtahein. Ai kana daf chanan shwachan lachayubein. Wela tachlan lenisuna. Ela patsan min bisha. Lahalan Naomi. Amém. Abvum de Bashmaya, Nitkato Moch, Teitei Malkutach, Nechweit Viana Haikana de Bashmaya Bahar. حبلن لحمات سمكنان يومانا واشبقلان خوبين وقتهين عيكنا دفخنان شوخن لخيوبين ولا تخلن لنسيونا إلا باتسن من بيشا متود لخيم موقتا وحيلا وتشبورتا لهلن نومي أمين wunde bashmaje Net ka do shmoh Te te mau kutach Nech khuit viana khaykana de bashmaje af bahad Havlan lachmat sunkanan yomana Wash boklan khawbein waqtahin Haykana daf khannan shwakhan lakhaybein Wela takhlan lenisuna ela patsan min bisha la lachem mau kuta Wahayla watesh bukta Lahalan Naomi. Amém. Abvum de Bashmaya, Nitkadosh Shmoch, Teitei Malkutach, Nechvoit Viana Haikana de Bashmaya Afbahar. حبلن لحمات سمكنان يومان واشبقلان خوبين وقتهين عي كان دفخنان شوخن لخيوبين ولا تخلن لنسيونا إلا باتسان من بيشا متود لخي موقتا وحيلا وتشبوكتا لهلن نومي أمين נעמי, אמן. Abvum de Bashmaya, Nitkado Shmoch, Teite Malkutach, Nechhuit Vianach Haikana, de Bashmaya af Bahar. Havlan lachmat sunkanan yomana. Wash boklan chaubein wachtahein. Haikana daf chanan shwachan lachayubein. Wela tachlan lenisuna. Ela patsan min bisha. Metode lachem malkuta. Wahaila watesh burta. Lahalan Naumim. Amém. Abvum de Bashmaya, Nitkadosh Moch, Teitei Malkutach, Nechvoit Viana Haikana de Bashmaya Bahar. حبلن لحمات سمكنان يومانا واشبقلان خوبين وقتهين اي كان دفخنان شوخن لخيوبين ولا تخلن لنسيونا إلا باتسان من بيشا متود لخي موقتا وحيلا وتشبوكتا لهلن نومي أمين Abvum de bashmaja, nit ka do shmoch, te te mau kutach, nech choit viana haikana de bashmaja af bahar, havlan lachmat sunkanan yomana, wash boklan chaubein wachtahein, haikana daf chanan shuachan lachayubein, wela tachlan lenisuna, ela patsan min bishan. le told la he maukuta, wahaila wateshbukta, la halan naumi. Amen. Abhum de Bashmaya, Nitka shma, Shmoch, Tete Maukutach, نخوی چویان نخای کنه د باشمای اف بهار حولن لحمت سون کنن یومانه واش بکلن خوبین وقتهین ای کنه دف خنن شوخن لخایبین ولا تخلن لنسیونا الا پتسن من بیشا متود لخی موقتا وحیلا وتشبوختا لحلن نومی امین אמן. Abvum de Bashmaya, Nitkado Shmoch, Teite Malkutach, Nechhuit Vianach Haikana, de Bashmaya af Bahar. Havlan lachmat sunkanan yomana. Wash boklan chaubein wachtahein. Haikana daf chanan shwachan lachayubein. Wela tachlan lenisuna. Ela patsan min bisha. Metode lachem malkuta. Wahaila watesh burta. Lalan naumim. Amém. Abvum de Bashmaya, Netkadosh Moch, Teitei Malkutach, Nechweit Viana Haikana de Bashmaya Bahar. حبلن لحمات سمكنان يومان واشبقلان خوبين وقتهين عيكن دفخنان شوخن لخيبين ولا تخلن لنسيونا إلا باتسان من بيشا لتود لخي موقتا وحيلا وتشبورتا لهلن نومي أمين Abwum de Bashmaya, net kadosh shmoch, teitei malkutach, nechoit vianach haikana de Bashmaya af bahar, havlan lachmat sunkanan yomana, wash boklan chaubein wachtahein, haikana daf hanan shwachan lachayubein, wela tachlan lenisuna, ela patsan minbisha, מתור דלכם מלכותה, והילה ותשבוכתה. Lahalan Naomi. Amém. Abvum de Bashmaya, Netkadosh Shmoch, Teitei Malkutach, Nechoit Viana Haikana de Bashmaya bahar. حبلان لحمات سمكنان يومانا واشبقلان خوبين وقتهين عي كان دفخنان شوخن لخيوبين ولا تخلان لنسيونا إلا باتسان من بيشا متود لخي موقتا وحيلا وتشبوكتا لهلان نومي أمين A bhúm de bas maia, Nid gáda simach, Té é má gotach, Nech chuid bhíon nach chaicana de bas maia af bahar. Havilan lachmad sunkanan yomana, Wash boklan chawbein wachtahain, Aikana dafchanan shuachan lachayobbein. Wela tachlan lenisuna, Ela patsan min bisha, Metod ilachem maukuta, Wahaila watesh bukta, Lalan Naomi. Amém. Abvum de Bashmaya, Netkadosh Moch, Teitei Malkutach, Nechoit Viana Haikana de Bashmaya Bahar. حبلن لحمات سمكنان يومان واشبقلان خوبين وقتهين اي كان دفخنان شوخن لخيوبين ولا تخلن لنسيونا إلا باتسان من بيشا متود لخي موقتا وحيلا وتشبوكتا لهلن نومي أمين hab wunderbar schmeier, net kado schmoch, teite maukutach, نخويت بيانا خايكانا دباشمايا في بحر حفلن لحمة سنكنان يومانا واش بوكلان خوبين وقتهين عيكانا دفخنان شوخن لخايبين ولا تخلن لنسيونا إلا باتسان من بيشا متود لخي موقتا وحيلا وتشبوكتا Lahalan Naomi. Amém. Abvum de Bashmaya, Netkados Shmoch, Teitei Malkutach, Nechuit Viana Haikana de Bashmaya Bahar. havelan lachmat sunkanan yoman wash boklan khaubein wachtahein ay kanada khannan shwakhan lachaubein wela takhlan lenisuna ela patsan mimbisha metode lachem malkuta wahala wateshburta lahalan naumi amen Abvum de bashmaja, nit ka do shmoh, teitei mau kutach, nechuit viana haikana de bashmaja af bahar, havlan lachmat sunkanan yomana, wash boklan chaubein wachtahein, haikana davchanan shwachan lachayubein. Wela tachlan lenisuna, ela patsan min bisha, מתו דלכם מלכותה, והילה ותשבוכתה. Lahalan Naumim. Amém. Abvum de Bashmaya, Netkadosh Moch, Teitei Malkutach, Nechvoit Viana Haikana de Bashmaya Bahar. حبلن لحمات سمكنان يومان واشبوكلان خوبين وقتهين اي كان دفخنان شوخن لخيوبين ولا تخلن لنسيونا إلا باتسان من بيشا متود لخي موكتا وحيلا وتشبوكتا لهلن نومي أمين de Basmaier, te kalt als schmach, tete maukutach, nech choit via nach haikana de Basmaier af bahar, havlan lachmat sunkanan yomana, wash boklan chaubein wachtahein, haikana dafchanan shwachan lachayubein, wela tachlan lenisuna, ela patsan minbisha, מתור דלחם מלכותה, והילה ותשבוכתה. Lahalan naumi. Amém. Abvum de Bashmaya, Nitkados Shmoch, Teite Malkutach, Nechvoit Viana Haikana de Bashmaya Afbahar. حبلن لحمات سمكنان يومانا واشبقلان خوبين وقتهين عيكنا دفخنان شوخن لخيوبين ولا تخلن لنسيونا إلا باتسان من بيشا متود لخي موقتا وحيلا وتشبورتا لهلن نومي أمين وم د باشمایا نت کا دوشمح تیتای مو کوتا نخوئت ویر ناخای کنا د یومانه واش بوکلان هاوبین واختهنگ айکنا دافخنان شوخن خایوبین ویلا تخلن لنسونا ایلا پاتسن مینبشا متود لاخای مو کوتام واهلا واتش بوختا Lahalan Naomi. Amém. Abvum de Bashmaya, Netkadosh Shmoch, Teitei Malkutach, Nechvoit Viana Haikana de Bashmaya Bahad. حبلان لحمات سمكنان يومانا واشبوكلان خاوبين وقتهين عي كان دفخنان شوخن لخاوبين ولا تخلان لنسيونا إلا باتسان من بيشا متود لخي موقتا وحيلا وتشبوكتا لهلان نومي أمين Nebashmaya, Netkadoshmoch, Tete Maukutach, Nechuit Vianachaikana, Dbashmaya af Bahar, Havlan Lachmat Sunkanan Yomana, Washboklan Chaubein Wachtahein, Aikana Dafchanan Shwachan Lachayubein, Vila Tachlan Lenisuna, Ela Patsan Mimbisha, מתוד לכם מלכותה, והילה ותשבוכתה. Lahalan Naumim. Amém. Abvum de Bashmaya, Nitkadosh Moch, Teitei Malkutach, Nechwit Viana Haikana de Bashmaya Bahar. حبلن لحمات سمكنان يومانا واش بوكلان خوبين وقتهين هاي كان دفخنان شوخن لخيوبين ولا تخلن لنسيونا إلا باتسان من بيشا متود لخي موقتا وهاي لواتش بوكتا لهلن نومي أمين Aschmeier, net kader schmach, Tete Maukutach, Nechfoit wir nach Haikana, de Bashmaya Bahar, Havlan Lachma Tsunkanan Yomana, Washbuklan Haubein Wachtahain, Haikana Dafhanan Shwachan Lachaubein, Willa Tachlan Lenisuna, Ila Patsan Mimbisha, Metod Lachem Maukuta, Wahaila Watesh Bukta, Lahalan naumi. Amém. Abvum de Bashmaya, Netkadosh Shmoch, Teitei Malkutach, Nechfoit Viana Haikana de Bashmaya Bahar. حبلان لحمات سمكنان يومانا واشبقلان خاوبين وقتهين عي كان دفخنان شوخن لخايبين ولا تخلان لنسيونا إلا باتسان من بيشا متود لخي موقتا وحيلا وتشبورتا لهلان نومي أمين bashmaja Nid ka do shmoh Tejtej mauku tah Nehhuit vjena hajkana Dë bashmaja af bahar Havlën lahmat sunkanan jomana Wash buklan khawbein waqtahein Hajkana daf khannan shwakhan lakhayubein Wela takhlan lenisuna Ila patsan min bisha Metod lahe maukuta Wahayla watesh bukta Lalan Naomi. Amém. Abvum de Bashmaya, Nitkados Shimoch, Teitei Malkutach, Nechweit Viana Haikana de Bashmaya Bahar. حبلن لحمات سمكنان يومان واشبقلان خوبين وقتهين عي كان دفخنان شوخن لخيبين ولا تخلن لنسيونا إلا باتسان من بيشا متود لخي موقتا وحيلا وتشبوكتا لهلن نومي أمين vum de bashmaja Net ka do shmoch Tejtej mau kutach نخويت بيانا خايكانا دباشمايا في بحر حبلن لحمات سنكنان يومانا واش بوكلان خاوبين وقتهين عيكانا دفخنان شوخن لخايبين ولا تخلن لنسيونا إلا باتسان من بيشا متود لخي موكتا وحيلا وتشبوكتا Lahalan Naumim. Amém. Abvum de Bashmaya, Netkadosh Moch, Teitei Malkutach, Nechoit Viana Haikana de Bashmaya Afbahad. حبلن لحمات سنكنان يومانا واشبوكلان خاوبين وقتهين هاي كان دفخنان شوخن لخايبين ولا تخلن لنسيونا إلا باتسان من بيشا מתוד לכם מלכותה, והילה ותשבוכתה, להלן נעמי, אמן. A vum de bashmayer, net ka do shmoch, teitei mau kutach, nech choit vian a chaikana de bashmaya af bahar, havlan lachmat sunkanan yomana, wash boklan chaubein wachtahein, haikana dafchanan shwachan lachayubein. ولا تخلن لنسيونا إلا باتسان من بيشا متود لخي موقتا وحيلا وتشبوكتا Lahalan Naumim. Amém. Abvum de Bashmaya, Nitkadosh Moch, Teite Malkutach, Nechweit Viana Haikana de Bashmaya Bahar. حبلن لحمة سمكنان يومان واشبكلان خوبين وقتهين أي كان دفخنان شوخن لخيبين ولا تخلن لنسيونا إلا باتسان من بيشا متود لخي موقتا وحيلا وتشبوكتا لهلن نومي أمين vum de bashmaya Net ka do shmoch Teitei mau kutach Nech choit vian a chaikana de bashmaya af bahar Havlan lachma tsunkanan yomana Wash boklan chawbein wachtahein Haikana davchanan shwachan lachayubein Wela tachlan lenisuna Ela patsan min bisha מתור דלכם מלכותה, והילה ותשבוכתה. Lahalan Naumim. Amém. Abvum de Bashmaya, Nitkadosh Moch, Teitei Malkutach, Nechvoit Viana Haikana de Bashmaya Bahar. חבלן לחמה צונקנן יומן, ושבוקלן חרבין וחתהין, עיקן דפחנן שווחן לחיובין. ולא תחלן לניסיונה, אלא פצן ממבישה. מתוד לכם מלכותה, והילה ותשבוכתה, להלן נעמי. אמן. Abwunde bashmaja Net ka do shmoh Tejtej malku tah Nechojit vjena hajkana de bashmaja v bahar Havlan lahma tsunkanan jomana Wash boklan haubein wachtahein Haykana davhanan shwachan lahayubein Wela tahlan lenisuna Ela patsan min bisha Metod lahem malkuta Wahayla watesh buhta Lahalan Naomi. Amém. Abvum de Bashmaya, Netkadosh Moch, Teitei Malkutach, Nechoit Viana Haikana de Bashmaya Afbahar. حبلان لحمات سمكنان يومان واشبكلان خاوبين وقتهين عي كان دفخنان شوخن لخاوبين ولا تخلان لنسيونا إلا باتسان من بيشا متود لخي موكوتا وحيلا وتشبوكتا لهلان نومي أمين вунде башмая, нетка до шмох, тейте малкутах, нехуит вена хайкана, д башмая аф бахар, хавлан лахмат сунканан йомана, ваш боклан хавбейн вахтахейн, хайкана давханан швахан лахайбейн. Вела тахлан ленисюна, ела пацан минбиша, מתו דלחם מלכותה, והילה ותשבוכתה. Lahalan Naumim. Amém. Abvum de Bashmaya, Nitkados Shmoch, Teitei Malkutach, Nechweit Viana Haikana de Bashmaya Afbahar. حبلن لحمات سمكنان يومان واش بوكلان خاوبين وقتهين هاي كان دفخنان شوخن لخاوبين ولا تخلن لنسيونا إلا باتسن من بيشا متود لخي موقتا وهاي لواتش بوكتا لهلن نومي أمين hab wunderbar Meier, net kader schmach, tete maukutach, nechoit wir nach Haikana, de Bashmaya af Bahar, havlan lachmat sunkanan yomana, wash boklan chaubein wachtahein, Haikana daf hanan schwachan lachaubein, wela tachlan lenisuna, ela patsan minbisha, מתור דלחם מלכותה, והילה ותשבוכתה. Lahalan Naomi. Amém. Abvum de Bashmaya, Netkadosh Shmoch, Teitei Malkutach, Nechvoit Viana Haikana de Bashmaya bahar. حبلان لحمات سمكنان يومان واش بوكلان خاوبين وقتهين عي كان دفخنان شوخن لخاوبين ولا تخلان لنسيونا إلا باتسان من بيشا מתוד לכם מלכותה, וחיילה ותשבוכתה, להלן נעמי, אמן. Ab wunderbarsch Meier, net kados schmach, Tete maukutach, nech choit wir nach Haikana, de Bashmaya af Bahar. Havlan lachmat sunkanan yomana, wash boklan chaubein wachtahein, Haikana daf chanan shwachan lachayubein. Wela tachlan lenisuna, ela patsan min bisha, מתו דלכם מלכותה, והילה ותשבוכתה. Lalan Naomi. Amém. Abvum de Bashmaya, Netkadosh Moch, Teitei Malkutach, Nechweit Viana Haikana de Bashmaya Afbahar. Bahar, Havlan Lachmat Sunkanan Yomana, Washboklan Chaubein Wachtahein, Haikana Daf Hanan Shwachan Lachayubein, Wela Tachlan Lenisuna, Ela Patsan Mimbisha, Methode Lachem Malkuta, Wahaila Wateshburta, להלן נעמי, אמן. Abvum de Bashmaya, Netkado Shmoch, Teite Malkutach, Nechhuit Vianach Haikana, de Bashmaya af Bahar. Havlan lachmat sunkanan yomana. Washboklan chaubein wachtahein. Haikana daf chanan shwachan lachayubein. Wela tachlan lenisuna. Ela patsan mimbisha. Metode lachem malkuta. Wahaila wateshburta. Lahalan Naomi. Amém. Abvum de Bashmaya, Netkados Shmoch, Teitei Malkutach, Nechoit Viana Haikana de Bashmaya Bahar. havelen lachmat sunkanan yoman wash boklan khaubein wachtahein ay kana daf khanan wela tachlan lenisuna ela patsan min bisha meto de lache malkuta wahaila wateshburta lahalan naumi amen Abwunde bashmaja Net ka do shmoh Tej tej mau kutach Nech khuit vjana khaykana D bashmaja af bahar Havlan lachmat sunkanan yomana Wash buklan khawbein waqtahein Haykana daf khannan shwakhan lakhaybein Wela takhlan lenisuna Ela patsan min bisha Metod lachem mau kuta Wahayla watesh buhta Lalan Naomi. Amém. Abvum de Bashmaya, Netkadosh Moch, Teitei Malkutach, Nechvoit Viana Haikana de Bashmaya Bahar. حبلن لحمات سمكنان يومان واشبقلان خوبين وقتهين عي كان دفخنان شوخن لخيبين ولا تخلن لنسيونا إلا باتسان من بيشا متود لخي موقتا وحيلا وتشبوكتا لهلن نومي أمين להלן נעמי, אמן. Abvum de Bashmaya, Netkadosh Shmoch, Teitei Malkutach, Nechhuit Vianach Haikana, de Bashmaya af Bahar, Havlan lachmat sunkanan yomana. Washboklan chaubein wachtahein. Haikana daf chanan shwachan lachayubein. Wela tachlan lenisuna. Ela patsan mimbisha. Metode lachem malkuta. Wahaila wateshburta. Lahalan Naomi. Amém. Abvum de Bashmaya, Netkados Shmoch, Teitei Malkutach, Nechvoit Viana Haikana de Bashmaya Afbahar. حبلن لحمات سنكنان يومانا واشبقلان خوبين وقتهين عيكنا دفخنان شوخن لخيوبين ولا تخلن لنسيونا إلا باتسن من بيشا متود لخيم موقتا وحيلا وتشبوكتا لهلن نومي أمين A bhúm de basmaia, Nid cada simach, Teite maukutach, Nech chuit viana chaikana de basmaia af bahad. Havlan lachmat sunkanan yomana, Wash boklan chaubein wachtahein, Aikana dafchanan shuachan lachayubein. Wela tachlan lenisuna, Ela patsan min bisha, Metod ilachem maukuta, Wahaila watesh bukta, Lahalan Naomi. Amém. Abvum de Bashmaya, Netkadosh Shmoch, Teitei Malkutach, Nechvoit Viana Haikana de Bashmaya Bahar. حبلن لحمات سمكنان يومان واشبكلان خوبين وقتهين اي كان دفخنان شوخن لخيوبين ولا تخلن لنسيونا إلا باتسان من بيشا متود لخي موكتا وحيلا وتشبوكتا لهلن نومي أمين Abwunde bashmaja, net ka do shmoh, tejtej mokutah, نخویت ویانا خایکانا دباشمای آف بحار حولن لحمات سنکنان یومانا واش بکلان خوابین وقتهین ایکانا دفخنان شوخن لخایبین ویلا تخلن لنسیونا ایلا پاتسان من بیشا متود لخی موکتا و حیلواتش بورتا Lahalan Naomi. Amém. Abvum de Bashmaya, Nitkadosh Moch, Teitei Malkutach, Nechweit Viana Haikana de Bashmaya Bahar. حبلن لحمات سمكنان يومانا واشبقلان خوبين وقتهين اي كان دفخنان شوخن لخيوبين ولا تخلن لنسيونا إلا باتسان من بيشا متود لخيم موقتا وحيلا وتشبوكتا لهلن نومي أمين Wateshburta, להלן נעמי, אמן. Abvum de Bashmaya, Nitkado Shmoch, Teite Malkutach, Nechwit Vianach Haikana, de Bashmaya af Bahar, Havlan lachmat sunkanan yomana. Washboklan chaubein wachtahein. Haikana daf chanan shwachan lachayubein. Wela tachlan lenisuna. Ela patsan mimbisha. Methode lachem malkuta. Wahaila watesh burta. Lahalan Naomi. Amém. Abvum de Bashmaya, Netkadosh Shmoch, Teitei Malkutach, Nechweit Viana Haikana de Bashmaya Afbahad. حبلان لحمات سمكنان يومانا واشبقلان خاوبين وقتهين عي كان دفخنان شوخن لخاوبين ولا تخلان لنسيونا إلا باتسان من بيشا متود لخي موقتا وحيلا وتشبورتا لهلان نومي أمين باش ماير نت کا دوشمح تيت اي ماكوتا مرقويت وير ناخاي كانا باش ماير فباهل حول الله احمد سن كانان يومانه واش بوكلان هاوين وقتهين اي كان دافخنان شوخل خاي بين ويلا متود لاخي ماكوتا وحيلا واتش Lahalan Naomi. Amém. Abvum de Bashmaya, Nitkadosh Moch, Teitei Malkutach, Nechfuit Viana Haikana de Bashmaya Bahar. חבלן לחמה צום כנן יומן, ושבוקלן חרבין וחתהין, עיקן הדף חנן שוחן לחיובין. ולא תחלן לניסיונה, אלא פצן ממבישה, מתור דלכם מלכותה, והילה ותשבוכתה, להלן נעמי, אמן. wunde bashmaja Net ka do shmach Te te mau kutach Nech khuit viana khaykana De bashmaja af bahar Havlan lachmat sunkana yomana Wash boklan khawbein waqtahin Haykana daf khannan shwakhan lakhaybein Wela takhlan lenisuna Ela patsan min bisha Metod lachem maukuta Wahayla watesh bukta Lahalan Naomi. Amém. Abvum de Bashmaya, Netkadosh Moch, Teitei Malkutach, Nechweit Viana Haikana de Bashmaya Bahar. حبلان لحمات سمكنان يومانا واشبقلان خوبين وقتهين هاي كان دفخنان شوخن لخايبين ولا تخلان لنسيونا إلا باتسان من بيشا متود لخي موقتا وحيلا وتشبورتا لهلان نومي أمين Schmeier, net kader schmach, teite maukutach, نخويت بيانا خايكانا دباشمايا في بحر حبلن لحمة سنكنان يومانا واش بقلان خوبين وقتهين عيكانا دفخنان شوخن لخيوبين ولا تخلن لنسيونا إلا باتسان من بيشا متود لخي موقتا وحيلا وتشبوكتا Lalan Naomi. Amém. Abvum de Bashmaya, Netkadosh Moch, Teitei Malkutach, Nechoit Viana Haikana de Bashmaya Afbahar. حبلن لحمات سمكنان يومان واشبقلان خوبين وقتهين اي كان دفخنان شوخن لخيوبين ولا تخلن لنسيونا إلا باتسان من بيشا متود لخي موقتا وحيلا وتشبوكتا لهلن نومي أمين